lah dia buka muka macam ni. Dia pakai tudung. Oh, pakai tudung lah orangnya. Oh, free hair. Botak. Sakit je. Dulu masa tapan ni. Memangnya awan tu dia cakap dia kepala banyak kutu. Oh, uang tu terlalu banyak. Ha. Jadi botakkan dulu. Botakkan dulu. Ha, bagi semua dah ni baru tumbuh rambut baru. Oh. Dia rajin main pasir. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya seperti biasa selalu saya cakap selalu jaga kesehatan cuy ya karena kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya cuy oke dan salam sejahtera selalu buat korang semua ya tanpa terkecuali pokoknya semuanya lah cuy ya tanpa terkecuali gitu cuy ya oke kali ini spesial banget ya saya menggunakan baju tapan lagi dikarenakan banyak banget requestan yang masuk cuy tiba-tiba aja banyak banget yang kirimkan saya DM ya DM di Instagram mengirimkan video atau mengirimkan link link TikTok yang mana adalah uh, baju yang saya gunakan ini cuy dan setelah saya cari tahu saya tengok uh, beberapa apa namanya kayak poster gitu cuy ya ternyata Tapan datang ke radio ya <laughs> ternyata Tapan datang ke radio cuy radio sinar gitu ya dan saya cari full fullnya tuh ya saya cari video fullnya tapi saya nggak dapat gitu ya makanya saya memilih untuk mereaksinya langsung lewat akun TikTok gitu cuy ya di sini saya sudah mendapatkan akun TikTok dari ini cuy. Nanti saya cantumkan cuy ya nama uh, akun TikTok yang teman-teman kasih gitu ya. Karena di sini ada beberapa part ya, dibagi ada berapa part ini saya lihat. Sebenarnya video tapan tuh banyak di TikTok cuy ya, tapi saya memilih uh, dari akun yang satu ini sebab uh, apa namanya ada part-partnya gitu cuy ya ada 12 part kah ada berapa pokoknya nanti kita lihat lah cuy ya di sini ada tertulis kok di situ ada part satunya datang waktu dia pertama kali datang saya sempat tengok berapa detik gitu ya. wah ini menarik ini makanya saya ingin membuat video ini cuy ini spesial banget gitu ya spesial banget karena saya sangat-sangat menyukai karakter salah satu karakter yang ada di sepatu runian cuy ya uh, begini cuy ya, uh, yang namanya membuat sebuah karakter itu sangat sulit cuy ya. Jujur aja cuy ya, membuat sebuah karakter itu sangat sulit dan ini adalah salah satu karakter ya yang membuat saya itu uh, kalau melihat eh, abang apa abang Jeb itu pasti teringatnya <laughs> eh, tapan lagi gitu ya Oke, tanpa melengahkan masa cuy ya, sebelum kita lanjut, buat orang yang suka dengan video ini, silahkan di like, di share ke social media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy ya. Oke, langsung cuy, kita tengok videonya. Oke, part yang pertama itu judulnya Tapan dan Pahamid ya. Sebenarnya Pahamid ini kalau nggak salah itu adalah ayah dari Tapan gitu cuy ya. Ini kali pertama di EPS apa di part yang pertama mereka baru datang gitu cuy. Langsung aja 3 2 1. Assalamualaikum ya. Pahamid. dengan kemeja, dengan kemeja. Jom. Ah, kita dekat Astro. Okey, jom kita saya bawa ni atas lah. Hai semua. Okay, inilah kat luar keadaan tapan. Ini siapa ya? Ah, Pak Hamid dah minum ke? Nak nak sarapan dulu ke? Ke naik atas terus ke? Naik atas terus ke? Okey, kita, naik lift eh, tapan. Ah. <laughs> naik lift. Oh, okey, boleh-boleh. Kita naik lift eh. Okey, jom. Apa ya? Okey, sekarang ni kita nak pergi Sina. Oh, langsung kan? naik di atas <laughs> ya. Nombor 1. Ah, nombor 1. Oh. Ah, Radio rumah saya. Datang nombor 1 dia. Ha. Ini ni radio. Aku banyak ni bukan radio yang ah. ni kelabing ah. Eh, kan. Ini <laughs> Lampu banyak jadi kelabing ya. Lampunya banyak. Eh, pernah pergi dulu. Eh. Ayah pun tak pernah tapi kalau orang cakap inilah radio kita okay, ni lah sinar, radio Sina ah, Tau Kita sampai ah, Tu kat dalam ah, tu Kita sampai Sekejap eh saya tanya Dah boleh masuk ke Ah, Ni Tapan dengan Pak Hamid dah sampai ah, Pak Hamid boleh masuk Okay, masuk. Ah, masuk, Pak. Ah, ah Assalamualaikum, Pak Amit. Tapan. Assalamualaikum, ah, <laughs> Pak Amit. Ada rahim. Oh, rahim yang jadi ininya nanti je, ya. Ini rhyme yang... Lah apa namanya interview gitu ya? ini sesi interview kan atau gimana gitu ya? temu bual atau gimana eh, eh, ya Allah, ya Allah. Eh, kita. Apa itu? Apa ini, Cika? Tunggu, tunggu dulu, cuy. Maksudnya kehalang gitu ya. Jadi. Eh, eh, ya Allah, ya Allah. Eh, kita. Tak. Dia atas pun. Kan? rahim enggak kan jatuh. Isinya tak berjalan macam ni kan. Topan ya, ya. jatuh. Ah. Baru aja masuk. Ah. Betul. Dah sini. Bukan, ah, ni. Es krim. Eh? Alhamdulillah. Boleh tak eh, ni? <coughs> Ya Allah. 2 jam tidakkan IG view. Uh-huh. Sejam ringgit. Bukan tak. Ah, bukan uh, ini kerja. Kita tak payah bayar apa-apa. Oh. Okay, per jam berapa ringgit? Assalamualaikum. Eh? Okey, langsung yang part kedua, cuy. Apa judulnya ni? Tapan rindu ayah, okey. Santai. Santai je. Santai. Je. Okay. Kalau tak apa nak tak jawab apa-apa soalan atau yang nak pertanyaan apa boleh sapa boleh. Ha eh. tamu. Ha? Ha, ya, <laughs> tamu. Ah, tamu istimewa hari ini kan bang? Kita bawakan khas istimewa untuk hari ini. Tapan bersama dengan Pak Hamid Hambali. Ya. Selamat datang ke studio. Hamid Hambali. Tapan, Pak Hamid. Assalamualaikum. Oh, okey. Dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, Okay, Pak Mit. Uh, saya ucapkan uh, selamat keluar balik daripada... Tahniah. Ah, tanya, tanya. Ah, dia tanya, tanya. Pak Amir. Ya. Eh, Sumpah cik, gue gak tahu dengan ekspresi yang ada di karakter ini cik. Itu salah satu kenapa saya suka banget dengan karakter Tapan ini cik ya. Astaga. Ini karakter ya saya cerita sedikit ya karakter Tapan <laughs> ini saya mulai menyukainya itu waktu dia jadi tamu jemputan waktu Rahim jadi apa ya jadi jadi pembawa acara gitu ya atau di tahun 2000 berapa gitu atau masih di pokoknya lama sudah lama itu video cuy karakter ini ada gitu Pak Berita sudah beritahu bahwa dia dah boleh disejah dah boleh keluar So apa sebenarnya uh, perasaan Pak Amir pada ketika tu dan apa yang bermain di fikiran Pak Amir? Oh, perasaan saya macam-macam lah. Saya fikir kapan masih macam dulu ke? Takut dia mengaruk lagi ke? Kan? Dia buat yeah, yeah. Ya, ya. tak elok lagi ke? Tapi Alhamdulillah. Semalam saya, ha. tapi ada kadang-kadang tu macam semalam ha. Saya naik bas dengan dia ha. Saya ah. tanya apa dia diam je kan Oh ya ke? bila dia dah bangun, dah buka mata, baru saya tanya, dia jawab. Jawab apa? Eh? Dia jawab lah. Saya tanya, nak, tanya apa, nak makan apa tu, baru dia jawab. Baru dia jawab. Hmm. Yang oh. lepas dia tidur. Ha, selepas dia tidur. Oh, selepas dia tidur. Saya dia tidur tu, saya Pen- tanya, dia tak jawab. Penerimaan atapan dengan Pak Amit, depan, nampak Pak Amit ni okey? Ah, Awal-awal. <laughs> dia, dia masih ingat saya. Ah, masih saya ingat. rasa macam... Lah. Saya, saya ingatkan dia dah tak dah tak berapa ingat saya pun tak, dia ada, ada, ada, ya. dramatis banget dia. Ya. Kenapa boleh keluar tu? Macam mana perasaan tapan? Ya tapan pun lama dalam tu kan. Rindu ayah. Hmm. Indu ayah <laughs> alhamdulillah Pak Mi. Oh ini ayah. nak peluk ayah. Nak peluk ah. ayah. So, dia dah peluk Pak Mi belum? Dia, dah peluk tadi. Lah, alhamdulillah. Peluk dia belakang. Oh, oh gini. Kira aku. Dia belakang. Ah, kenapa apa ni mamu? Dia belakang. belakang. Ah. Kenapa dia belakang? Dia belakang boleh bergayut. Oh. <laughs> Sebab. <laughs> Sebab dia tinggi daripada saya. Dia, dia lebih tinggi daripada saya. Kalau dia perlu saya di depan, saya tak nampak apa-apa. Ha. Dia, dia terbalikkan saya, apa dia boleh pandang. Semua hmm. orang boleh lalui macam tapan. Hmm, hmm. Tapi tapan dah kuat. Tapan dah kuat. Dah kuat, Alhamdulillah. Okey, boleh eh? Kita berbual uh, Langsung langsung ke ini cuy ya part ketiga. Ini part ketiga judulnya Tapan belajar apa ini? Heidi Heidi di Medikati Hospital apa ini? <laughs> Haidi oh, di hospital ceritanya ya. Oke lanjut. Dalam hospital, dalam <laughs> Aku kan masuk pelajaran oh, bukan masuk sukatan pelajaran. Eh, admit, eh, admit. Maksudnya apa yang orang dapat dapat kutip daripada eh, saya sendiri. Saya sendiri. Saya nah, sendiri belajar saya sendiri dulu. Uh, doktor cakap sayang diri sendiri selain sungai itu sayang <laughs> diri kita. Biasa orang cakap kan sayangi cinta indah sungai tapi doktor cakap kena sayang diri sendiri. Kau tak sungai tak nak kawan. <laughs> Ya, cuba apa ni kan bapak bapak, bapak beritahu bapak tak ah, apa benang eh. Ah, benang. Pandai. Eh. Biasa benang gaya-gaya apa yang kapan yang memang mama memang pakar. Retro. Gaya fashion Maksudnya ni. Ada ah, ada aje yang dibilang. Ya. Pening ah. Okey okey tak apa tak apa. Kita tak boleh bagi bahasa dengan B kan. Ha satu-satu. Apa yang tempat belajar dalam masa dalam hospital? Okey, okey, okey. Yang keempat, Tapan tak nak jadi anak derhaka. Okey, okey. PhD lah kan. Uh, ada anak yang macam ni kan. Mungkin satu cabaran untuk Pak Amir eh. Yelah, uh, sebenarnya Allah bagi dia dekat saya. Mm -hmm. Yeah. Macam kan? eh, Supaya saya boleh uh, awak kata muhasabah dia. Yeah. Kan? Supaya kita lebih bersyukur sebenarnya kita kena bersyukur apa pun dia bagi oh, kita kena terima kan. kuat lah. tapi itulah mungkin sebab dia jadi macam ni saya rasa saya kuat hmm. Hmm. terbaik pak ya ya kan. hmm. memperdalam hmm. karakter saya kuat saya hmm. pernah ajak fight tapi, tapi saya tak nak jadi anak yang dah dahaka. Eh, jangan. Eh, tak, tak, tak. Ah, tapi, bukan. Ya. gue pernah diajak bukan kuat ininya cuy tapi kuat kuat berantemnya ternyata tuh tak boleh dengar ada orang kuat saya ajak buat macam pamit-pamit sendiri kan. <laughs> okay. sebelum kita lanjut cuy, saya tarik nafas dulu cuy. part yang kelima yang mana judulnya itu lain macam tapan gelak <laughs> yang lain macam tapan gelak berarti gelaknya yang lain ini cuy okay. Okay. apa macam tak nampak macam tak selesa eh? mana? Tak Ada, apa, ada benda-benda yang boleh boleh buat sampai rasa selesa? Hari ni? Ha, ha. Kalau kita boleh sediakan apa-apa Lato nak? Boleh main lato? <laughs>

tak tolong buat pegang tapi jangan kuat-kuat lah eh. Hmm. Latu, latu. Latu. Ah. Ha. Hmm. Latu, latu. Latu, latu. Kak, latu ada kak? Ya, ya. ya. Bapak tak bukan jual. Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Okay. Uh. Tapi uh, Pak Mek dia memang boleh berbudaya bayi. Dia, dia, dia sebenarnya kebolehan dia macam-macam. Uh. Uh. dari segi uh, permainan dan sukan. Okay. Mm-hmm. segi fizikal kan. Ha, nanti kita, kita, kita rekod sekejap. Eh. Kita rekod eh. Jangan tak, tapi jangan bunyi eh. Sebab kita tengah rekod tak tau kan. Okay. Okay. Okey. <coughs> Bila tu? Nak beli rumah. Kenapa? Kenapa? Tak suruh kat sini ke? Ha? Belum habis, belum habis lagi. Kita ada dua-dua jam. Sebab eh. Sabar abang. Eh. eh. Kita nanti lepas ni kita Semalam kan Pak Amit kata dia suka nak jalan-jalan. Ya. Ni nak balik lah. rumah pula. Ah, lepas ni kita pergi jalan lagi lah. Buat apa nak balik rumah. Eh? Mm-mm. Oh, malu <laughs> tu. Penat sangat.

Alik. Ai, jap jap jap. Belum Ya. Mak hmm. tak kuat. Mak hmm. tak Yang kuat ayah. Ah. Oh, ah, pandai. Okey. Abang saya. tak. Tak tu pan. Kalau pan nak gelap pun, gelap je. <laughs> dia gelak Kalau lain Kalau lapan nak gelak pun Gelak je Sumpah Sumpah Kalau saya <coughs> Kalau saya yang ada di sini Cuy tahu Muntah Okay, ah, <laughs> okay next. Ini video selanjutnya cuy ha, yang part ke-6. Ini ada dua <laughs> berapa part sih? Kayaknya 12 kalau nggak salah cuy ya. Ini baru ke-6 aduh pusing kepala gue cuy. Part yang ke-6 itu ayah tapan pesan jangan sibuk hal orang. Oh, maksudnya pesan pesan ayahnya ini cuy ya, jangan sibuk apa hal orang gitu ya. Ah, itu yang dia buat bising tu, ah itu adalah tapai. Ah, Tapi ada ah lato-lato, tapai tapai. nanti <laughs> dulu. Sebab dia hantar WhatsApp. Lagi kuat eh. tap, ah, ah. Jangan, jangan, kuat, tapan. Lato-lato. Ah. ah, ah. Ayah, tapai mana? Mes. Ya, ya. Ah. Itu Itu kan, itu hantu-hantu. Ah, lato-lato dia pakai. Okey, tapai Kita ada pengirim dari WhatsApp Sina DG. Katanya suara tapai tak apa kedengaran. Lepas tu nak dengarkan tapai. Kenapa suruh dia duduk jauh? Tapai yang dekat dalam. Oh, uh, kalau boleh dia orang nak banyak lagi dengan tuan tetapan. Ah, Okey, apa nama yang berdoa kata Ha Yang saya kata tuan. Apa nak ayah pesan jangan ambil tahu pasal orang. Oh, ha, jaga dia betul. Ha, jangan ambil tahu pasal orang. Jaga diri baik-baik. Yeah. Ayah dah pesan dah. Ngau pasal orang jangan hmm. sibuk-sibuk. Ayah pesan betul. Tak apa tak faham. Apa yang pesan. Ha, <laughs> maksud ayah tu jangan jaga hal orang. Nah, ini yang menarik, <laughs> ini yang menarik dari karakter Tapan cuy ya. Bukan sekedar Eh, memunculkan bahawa karakternya tu nampak gila orang gila gitu tapi terkadang dia tiba-tiba jadi orang yang apa nak memberikan motivasi atau memberikan apa nak tiba-tiba aja jadi <laughs> apa namanya genius gitu ya itu itu dia cuy karakter yang uh, membuat saya tu sangat-sangat suka gitu ya oke okay. uh. Ah. kalau kebaikan tu kita kita ambil tahu juga lah hmm. ah itu yang buat bising kapan kan kalau Okay, yang part yang ketujuh dia pergi last minute. <laughs> Tapi yang kalau boleh kita sentuh sikit isu uh, Nadi oh Nadia. Ah. <laughs> Nadia yang ini ya jadi eh? ah, boleh tak boleh kita kena tanya lah Pak Mik boleh sebab ini insyaAllah ah, isu yang agak besar juga uh. sebab kata right. Tapan dah keluar Tapan dah makin baik okay, makin okay. sihat tapi itulah dia bila keluar ni tapa dia tercari-cari tak orang yang bernama Nadia. Nadia. Ya. ya. Ah, ha, siapa? <laughs> Ngamuk. Tanak! Nama tu Tanak! Okay, si bola, si Oh, ada luka, ada luka. tak kenal. Terus nama Nadia eh, ini. Uh, maksud dia kawan tapan yang dulu tu. Uh. Yang tapan sayang? Ya. Yeah. <laughs> Yeah. tapan jangan marah ya. Hmm. Dia dah eh, tak ada dah. Tak ada. Tak ada tu maksudnya tak ada lain ingatan dah. Tak MC. Apa? Si kawan saya. Apa? Apa si? Apa si? Apa si? Dia macam apa? saya apa ya? Tak. Hmm. MC kayaknya ini. Apa nak pensiun gitu? <laughs> Kok bisa? Itu sebut, ya, ialah, lupakanlah dia. Nadia! Ya? <laughs> Sebab Nadia. orang yang bertanya. Tapi Tapan cakap, Tapan dah baik lah kata. Nah, itu. Memang dah baik. Hmm. Tapi Perasaan saya hmm. Hati saya Hati Oh Takkan tak ada orang yang Boleh gantikan tempat Nadia Replacement Tak boleh sebab Nadia pergi last minute Tak ada orang yang boleh ganti Yelah hmm, Masa tu dia dah dah dekat sangat dengan tarikh perkahwinan Tak hari ke dua hari lagi nak kahwin ya ya. Setia juga ya hmm. Hmm. Siapa dia tempat tempat? Amai kau kawan semua. Hmm. Lepas tu siapa buat pertandingan tu atas lori. Memang berarak. Tapi... memang Ayah dah plan lah. Memang nak pusing satu kampung. Oh. Ah, tapi bila tak jadi, macam mana? Habis pakai juga lori tu. Lori tu. Ya, dah, dah, dah bayar. Mesti dah bayar kan. Ayuh, kau nak buat apa? Uh, nak tak nak terpaksa saya gunakan untuk angkut kelapa sawit. <laughs> Sebab dah sewa kan Saya tak nak tanggung kerugian Saya tinggal dia Itulah Bila saya nak jual kelapa sawit Dia orang tanya Kau pakai lori cantik sangat Kenapa harus kelapa sawit Aduh Ketawa besar hari ini cuy Aduh sumpah ketawa besar gue di sini kan Jeb nyerah gitu ya dia udah nyerah gitu ya dah dah dah bayar mesti dah bayar kan ayo kita nak buat apa <laughs> Eh, nak tak nak terpaksa saya gunakan untuk angkut kelapa sawit tak dah sewa kan saya tak nak tanggung kerugian <laughs> bayar tidak dia <laughs> sudah terga, sudah terlanjur sewa juga, gitu. Orang tanya kenapa pakai lori cantik sangat. <laughs> Ayah. Ya, kalau tapan je kena tak apa ayah tu babet. Ah. Ini saya redo kejadian tu kalau pergi saya keluar bayar duit. Ya, lalu sakit rangku aja tu. Tapan, kalau boleh kita sentuh ah. isu Tunggu dulu cuy ya Okey, yang ke delapan tunggu Aduh, ranggu lah Tapan boleh apa yang dari ke delapan cuy ya yang ke delapan Tapan boleh baca masa depan orang oke okay. <laughs> Tapan tiba-tiba aja bisa <laughs> membaca masa depan orang gitu ya <laughs> ya ini dan the boyfriend belum dia pernah putus Dekat masa tu dia, dia tahu dia pasal atapan hmm. Ah, Akak nama siapa kak? Nama saya Syed ha, Syed hmm. Syed Syed hmm. Single Single Single ah, Single, single. Yeah. Tapi dia dia macam suka mainkan perasaan orang. Oh. Dia oh, pun lah. lah. oh, tak boleh tahu lah. Tahu. Oh, dia tak boleh tahu lah. Tuan tu dia dah tak situ. Macam mana awak boleh tahu? Kena rupa awak boleh baca eh? Oh, ah, Pak Mat, dia ada kelebihan tu eh? Ya, yeah, dia dia sebenarnya ah. walaupun dia tak tak macam orang lain. Tapi dia tahu ya. kalau dia tengok orang tu, ah, dia tahu. Orang tu ada benda lah. Pak Ayah, Pak Ayah tu mengiyakan terus gitu ya. Kak ya membuat itu semuanya. Ya, ya gitu. Jadi dia boleh nampak ke? Ha, terbuka. Oh, terbuka. Ah. Bukan tercabut itu. Lah. Oh. <laughs> Dia announcer lah, ya. Ah, saya ya, saya ah. announcer. Tahu tak macam? Tahu. Announcer kat sini. Ah. Ah. Bawa siapa? Saya Siti Ijin Oh. Ah. Tak. Ah. Awak boleh baca saya tak? Ah, ah, boleh baca tak? Kalau boleh baca, boleh baca Abang Rahim. Eh. Kata Syed ni suka mainkan perasaan orang. Ya, ya. Kalau macam eh, saya. Kalau Abah Rahim. Ha? Ya. Dia akan kahwin tiga. <laughs> Kalau Dia, memang. Itu prediction. <laughs> prediction. Oh,

tali tu Mati ya. eh, aja. Ah, eh, minum obat, <laughs> minum obat lagi. Ini ceritanya di sini dia lagi masa penyembuhan gitu. Ya. Bukan, bukan, bukan. Itu bumbung ini Tak pun boleh bercakap dengan orang kan? Hmm? Kejap lagi kita ambil kau Bukan, bukan, bukan. Cakap dengan awak. Kita orang ah. kejap. Bukan, bukan. <laughs> Boleh tanya soalan tu? Boleh bang. Bang. <laughs> Boleh bang. Boleh bang. Boleh bang. Boleh bang. Boleh bang. Boleh bang. Boleh bang. Boleh bang. Boleh bang. Boleh bang. Boleh bang. Boleh bang. Okey, okey. Yang kesembilan, cuy pesan untuk Nadia. Wah, romantis ini. Pesan untuk Nadia. Anda akan lebih. Ada dengar. Ya. Pas pun ah. kuat tu. Oh. Kalau tadi kita ada menyentuh tentang percintaan tapan bersama dengan Nadia, tapi uh. nampak gayanya tapan uh, agak agresif. Tapi hmm. bila kita tengah off record, ah, dia okay tapan lah. nyebut semua dia ah, nama Nadia. Sebab, okay. yelah. Dia, dia dengar abang. Okey, ah, untuk pengetahuan okay. tapan, hmm. radio ni memang banyak orang dengar. Ah. ah radio ni memang banyak orang dengar. Boleh nak pesan nak dia. Ah, okay. Dia ah. dengar ni. Ah, boleh lah kalau cakap sesuatu lah. kalau boleh Nadia boleh. Nadia dengar ya. Seandainya Nadia dengar. Seandainya Nadia dengar. Nadia, ah. dengar ni. Ah, ya. Yeah. Pergi dengar radio lain. Eh, jangan jangan macam tu. Jangan macam tu. Saya tak nak dia dengar suara saya. Saya tak suka dia dengar suara saya lagi. Oh. Ya, sabar. Kalau dia tak dengar macam mana nak nak Jadi nombor satu. Hancur ah. nama Nadia. Tak luahkan rasa tu. Biar biar dia dengar jadi dia tahu apa perasaan dan Nadia, dah. saya dah keluar. Ah. Itu lebih pada peringatan ke macam mana tu tak? Datanglah. Datang mana? Datang, datang jumpa oh. sakit. Ah, oh. Rindu. Rindu bang. Tapi Sayang. seandainya ini ini bukan kita bukan cakap cakap cakap cakap teruk lah. Kita kita cuma seandainya. Karena pada waktu ni kalau seandainya Nadia sebenarnya dah berkeluarga macam mana perasaan Tapan? Kita tak tahu kan apa Tapan suruh datang. Tapi sebenarnya Nadia pun Kan dia dah berkeluarga ha. Kalau dia bawa family dia jemput hmm. Kalau Nadia dia bawa family dia jemput, oh, jemput. Tak boleh buat MC <laughs> bukan bukan masuk masuk eh, keluarga macam tu masuk maksudnya dia dah berumah tangga ya, ya. Maksud dia tak Dia, dia dah Yalah Pakcik dah bersedia tak Untuk menerima <laughs> ah, Lari di payah lagi gitu Seandainya Bila dia dapat tahu lagi. Dia sebenarnya telah pun bersuami Sebab kita ada kemungkinan eh, ah. Kenapa? Ya, kenapa? Ah, macam mana? Itulah saya sebenarnya <laughs> eh, saya rasa ha, ha. <laughs> Sebab dah lama tak potong Rambut dia lama tak potong dia rimas Derimas Raja tingkat je Oh ha. Macam uh, ah, Pakcik sendiri tengok ah, Nadia tu Pakcik mula-mula ah, uh, <laughs> Pakcik mula-mula bila kenalkan Pakcik dengan Nadia So macam mana Pakcik rasa Nadia tu memang sesuai untuk dia pada kita tu ke atau eh, eh, sebenarnya Nadia tu oh, Dia pakai juga baju ini <laughs> baju macam ni je. Ah, ah, <laughs> ya, memanglah kita tengok kita berbaik bersangka baik. Tapi tak sangka pula sampai. Aduh, sakit bagi kepala gua je. Okey, Pak Amit, kalau secara jujur yang kalau sebut pasal dia, Pak Amit rasa Nadia ni sesuai ke dengan hmm. Pak Amit tak, tak, Pak Amit tak dapat masa belum mula pertemuan tu tak tak dapat kesan yang dia akan melukakan aku. Malah tidur siang. Tapannya tidur siang cuy. Ah. Kalau dia letak Payah yang diserang. dia belah terus. <laughs> dia, Bukan dia belah dua. Dia belah terus. Dia belah terus. Jadi saya rasa Dia terbelah. Ah. Saya ha. Saya dulu masa kawan dengan Nadia saya bagi dia barang. Bagi barang. Ah, nak, nak balik, saya nak balik barang tu. Ah, oh, ah, boleh Nadia dengar eh. Ah, saya nak balik barang tu. Barang apa tu? Jangan cuba simpan kalau dah ada keluarga dah ada orang lain saya orang lain. Tolong pulang balik. Barang apa tu? Kalau boleh kita tahu. Hati saya. Asyik sekali. Kami tak ada hati. Alamak. Saya tak ada jiwa. Hmm. Hidup saya kosong. Entah apa yang membuatkan Tapan susah nak lupakan Nadia Apa ah, yang bagus Apa istimewanya dia, dia, dia, dia Sampai Tapan tak boleh move on <laughs> tu Dia caring Caring Ambil berat hmm, oh, ambil Oh berat. banyak atlet Tak berat Dia ambil berat Oh oh oh, oh. Dulu ha. Dia kerja dekat timbang yang kalau lori Berapa berat

nak ah. action eh, dah nak langgar Ui. dia tolak kereta tu apa <laughs> dia nak langgar memang superman apa dia tolak tolak kereta tolak kereta ah, dia tolak kereta sebab dia, sayang tapan dia takut kalau tolak tapan tapan jatuh oh, hmm. dia, tolak tolak besar mana lah, Nadia Anis banyak ni Ini Nadia ke Superman gitu sih. Aduh. Aduh. masih panjang gak ini cuy Wih gue Sumpah Ini gue Terus terang aja cuy Sakit banget kepala gue ah, Masih ada Masih ada tiga kah Mudah-mudahan durasinya gak terlalu panjang cuy ya Wih Oke okay, yang 410 itu judulnya Nadia <laughs> Dari judulnya aja Dan dia botol Tahu kan dia muka Dia tak pakai tudung Oh, oh tak pakai tudung orangnya hmm, Free hair Botak Sakit je Dulu masih dia tak pakai Memang awan dulu dia kepala banyak kutu. Oh, buang tu tanpa banyak. Ha. Jadi botakkan dulu. Botakkan dulu. Ha, bagi semua dah ni baru tumbuh rambut baru. Oh. Dia rajin main pasir. Hmm. Dia bapak bapak dia kontraktor. Oh. Kudis saja. Tak, rambut dia berkutu. Hmm. Kau bang kutu. Hmm. Kalau kadang dia sampai tak perasan <coughs> Macam-macam ladybird yang besar-besar itu Kepala di bot tak? Lah. Haa ah, tu lah. kadang-kadang ikan kepala rupanya kutu Oh. Uh, sumpah Kepala di bot gue yang ada di sini cium kat tau Dah lama tak jumpa dia tak, tak tahulah Dah keadaan macam mana oh, hmm. Dah bertudung ke pakai helmet ke jadi tak tahu dah lama lama lama <coughs> ada lah dalam 15 10 tahun ah, ni kurang pula tahun bagi helmet lama ingat ha, Itu kira macam first love ke Pak Amir? Ada yang ni? Ah, saya pun tak tahu sebab dia jarang nak bercerita tentang hal Jadi Nadia ni memang dia tak boleh lupa rasa ni saya kenal pun kawan dia itulah Nadia tu. Hmm. Yang lain pun mungkin ada lah tapi dia tak pernah cerita. Itu Nadia buta gimana cerita kan gitu. Okey. Kita lanjut ya. Ini kayaknya sisa dua lagi cuy ya. Oke. Okay. Judulnya adalah biar tapan kawin dulu baru ayah kawin <laughs> oke okay. kawin dulu apa eh, apa namanya tapan kawin dulu baru ayah gitu ya maksudnya tapan ngantuk kok benar <laughs> malah tidur lah. tidur duduk gitu ya, kalau boleh kita kita tak rekod tentang tentang ni boleh sikit ya sikit ya oh pak amik pun memang ambil langkah untuk tak berkawan sebab dia takut tak boleh orang terima tapan lah. oh. takut pula apa tak isah kalau ayah kahwin lagi ha. ayah kahwin baru biar tapan dulu lah Aduh. Biar ya dulu, biar. Tapan dulu. Bila tapan dah ada orang yang dah ada alhamdulillah. Barulah eh. Tapan ngantuk kot benar. Malah dia tidur di sini je. Ya, saya letak kat sini. Okey, ini yang ke-12 cuy. Enggak tahu ini yang terakhir ke saya lupa sih sebenarnya ini yang terakhir atau <laughs> gimana. Tapan pandai baca komen live, okey? Ya, saya letak kat sini ya. Orang nak tengok tapan. Oh, ini live-nya tu di TikTok ya. Siapa yang siapa ya? Tahu tahu tahu. Kita awak dulu. Kita awak dulu. Itu itu tapan. Kenapa sendiri pun tak, tak percaya rupanya ni? Dia dia dah lama tak tengok cermin. Oh. Ni ada kalau nak. Ya. Tapan ni. Tapan. Tapan tu. Banyak tapan sebelum ni. Sebab orang orang nak tengok tapan. Jadi kita letak depan tapan eh. Ada suruh orang bagi. Kira dia aku. takut sama siapa muka ni. Ya. Ha. Bukan tengok, ini ini tapan. Ini saya. Ha, tapan ni. Cuba saya hai. Tapan boleh baca. Ha, mungkin oh, tapan ya, boleh baca baca komen ke apa dalam dekat G U Y. Oh, ngeja lambat tak pasal. Kalau ngeja lambat. Nak sebab belum habis je naik atas dah. Dia laju. G U Y S. Ha? G U Y S. Guys. Ayah, ni, ni tapan ayah? Ya, ayah, tapan. Tapan, tak percaya? Kenapa, kenapa? Tapan membayangkan tapan ni macam mana sebenarnya? Sampai ingat sampai ada jambang. Oh. Eh? Tak apa oh. <laughs> Berarti selama ini jarang tengok ini cermin ya. Tak tengok cermin. G A I S. G G A I S. Guys, guys. Oh. Hmm. Hello guys. ada orang bagi roti canai. Tak pernah makan. Ha, itu macam tak pernah lah, makan. Macam gila ini permainan terbaru ni <coughs> kan. Oh. Ah, ini yang terbaru latest TikTok namanya. TikTok kan lato-lato yang yang paling oh, paling latest. Permainan ni apps. Oh. Ah. Ah. Aduh. Ada orang, ada orang bagi bunga. Ah. Thank you. Perfect. Ah, tak tanya tanya. Tanya bang. Siapa? Kenal tak bang? Kenal je. Kenal je. Chat. Ah. Ah, <laughs> dia ni. Ah. Dia radio. Yeah. Hmm. Dia ni dia ada. Tak datang. Dia pergi training gunting rambut. oh. ada, ada khusus. Insyaallah eh, eh. Ah, saya, sampai nanti lepas kumpul nanti boleh lah chat gunting rambut kapan. Oh. Ah. Oh, memang tak kenal je. Tak. Dia tahu. Lama lagi rekod je. Okay. Okay, boleh-boleh. Mari kita. <laughs> Dah dah masuk ke yang kola tu? Belum. Ya. Yeah. Ya. Yeah. 9300 mata yang memandang. Oh. Wish. Tahu juga eh mata Banyak yang memandang. Banyak juga ya. Ah, dia tak boleh, dia tak boleh dapat gift, dapat dapat dapat lagi. Dapat apa? Ih, Oh. Guys, cuba bagi gift besar-besar sikit guys nak tengok dia punya ah. reaksi. Ah. Yang bunyi-bunyi sikit guys, ah, yang, bunyi, sikit. Kau. Ah, bunyi ke paus ke apa uh, tengok uh, mahal mana mahal itu lion singa. ke lion apa apa tak itu itu hadiah itu hadiah dulu Kau enggak muncul di sini sih? Oh, kereta kereta api. Tapi enggak muncul ya di sini ya? Kau jangan buat hal. Bagi berpikir. Tak nak tengok. Tak nak tengok. Tak nak tengok dah. Tak nak tengok. Tapi banyak eh, orang bagi eh. hadiah ni tapai. Nanti orang kata sombong. Hmm. Ha, tapan. Pusing ah. Eh. Lain-lain ke? 加油！Oh. Payah. Ayah tolong. Ambil, ambil, ambil. Lagi depan, lagi depan. Kalau lagi depan lagi banyak dapat ni. Ambil, ambil. Bawang buat mek. Bawang ah. buat mek. Lagi, lagi, ah. ah, lagi besar dapat. Kita main ni je lah. Sabar, sabar, sabar. Okay guys, dapat lagi besar sabar, sikit guys. Sabar guys. Guys. Ayah, tolong ayah. Sabar. Ah, apa, sabar, man. Man. Ah. Ah, minta lagi lebih sikit <coughs> lah. Ah, ah, ah, dia, dia, ah. oh, dah oh, mungkin dia buat tenang dia. Ah, eh. Ini macam show terapi dia lah. Ah, Show terapi dia bila dia dia, dia, dia, dia release kan. Oh. Dia dahsyat lah. Saya risau dekat barang sampai. Kamu muncul sini sini kayaknya. Kenapa? Sakit, sakit hati. <laughs> Kenapa ada sini? <laughs> Sakit hati kenapa ada sini? Terima kasih Tapam tolong bantu kita untuk sinar ni tau. Tapam kena buka akaun dulu baru boleh. Kena ada akaun ah. dulu. Sakit hati. Oh. <laughs> Bukan nak kena. Tapam. Bukan kita. Eh? Okey, uh, terima kasih. Oh, bukan uh, ah. aku eh. eh, ya. ni ni ya. Bukan aku. Aku ni ini ya, Bang Jim. Biarlah layar tu. Okay, ni last satu aku dapat. Ya, yeah, saya letak kat sini. Eh. Ya. Okay. Masih ada lagi tak? Tapan sekarang kerja apa Pak Amir orang tanya? Oh, masih ada cuy. <laughs> Tahun belum kerja Ini yang 13 Ini sampai berapa sih sebenarnya Relax, fokus dan tidur good. Tapi uh-uh. Saya nak beritahu kan Dia ni tak sehat 16 17 18 19 satu. Eh Ih, eh, masih panjang cuy Aduh ini durasi sudah panjang banget Nanti lah kita lanjut lagi cuy <laughs> Kalau Ini Jujur aja ya Saya harus jujur Kepala saya sakit banget cuy Aduh Nanti kita lanjut lagi lah cuy ya. Aduh, sumpah. Oke sih saya nggak bisa lanjut. Saya pikir tadi itu awalnya uh, sampai uh, eh, 12 part. Ternyata panjang ya ceritanya ya. Aduh, gue kayak no, anu, gue kayak apa ya namanya cuy. Ini baru kali pertamanya gue selama uh, sekian lama ya. setelah sekian lama lagi ngakak itu yang sampai naik naik di kepala cuy ya. waktu saya mereaksi ini cuy awal-awal dulu saya mereaksi apa itu yang sampai naik di kepala benar-benar itu waktu ada video juga Ustadz Samsul Lebat dengan uh, apa aduh gua oleng banget sumpah cuy eh uh, apa Johan Johan Sisan cuy itu uh, eh, disitu di situ membuat kepala gue tuh hancur banget dengan ini uh, jawaban Buddha jawaban budak itu juga di situ cuy dan ini <laughs> video tapan lagi nih yang membuat aduh gue nggak bisa berbohong di sini cuy gue nggak bisa berbohong kelihatan kok dari tampang gue gue kayak apa ya kayak pusing banget pusing banget tuh, sumpah dan mungkin itu aja cuy sebelum saya pamit kalau memang suka dengan video ini silahkan bantu di like di share ke sosial media yang kalian punya kalau nggak suka dislike aja cuy dan kurang bisa komentar di bawah kalau kita mau lanjut lagi ya kalau memang kurang suka gitu ya kalau nggak ya sudah kita cari video-video yang lain lagi cuy oke saatnya saya pamit saya Andy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you next thank you next dan thank you next bye